ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಇದು ಶಾಂತಿಯೋಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರು ಎದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಬಯಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಏನದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಅನುಭಾವಿಗೆ ಅದು ಹೇಗದ ಅನುಭವಿಸುವ ಇವು ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಲಿ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹಾಗೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅನುಭವಿ ಸಂತನೊಬ್ಬ ಆ ಅಮೃತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಉಣಬೇಕಂತ ಬಯಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಹಸಿವಾದ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಬಯಸ್ತದೆ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಬಯಸ್ತದ ಹಾಗೆ ಏನು ಬಯಸ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆ ಬಯಕೆ ಬೇರೆ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲದು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲದು ಇವ್ರ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಬೇಕು ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಇರದಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಬಯಕೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಭಾವ ತುಂಬಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ the whole body is craving for it for the food desire and craving are quite different ಬಹಳ ಭೇದ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಇದು ಗಡಿಯಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿದ ಬಳಕ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಂಥದೊಂದು ಗಡಿಯಾರ ನನಗೂ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದಷ್ಟೇ ಇದು ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗಡಿಯಾರ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಇರದಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ ಆ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾನಿ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಬಯಸಿದ ವಸ್ತು ಹೇಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇರದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇರದಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀರ ಇರದಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ನೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಆ ಬಳಿಕ ಮೂರನೆಯ ವಸ್ತುವೇ ಪ್ರಾಣ ಇದು ಹವೆ ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ವಾತಾವರಣ ನಿಸರ್ಗದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ವಾತಾವರಣ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅನ್ನ ನೀರ ಆ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇದ್ದು ಪ್ರೇಮ ಇವು ಬಯಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬಯಕೆಗಳು ಈ ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಸರ್ಗ ಇರದಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಳದೇ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಸರಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಹರಬಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಬಯಸ್ತಾ ಆಹಾರ ಇರದಿದ್ರೆ ನೀರ ಇರದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇರದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳದನಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಳ ದುಷ್ಟದನಂತ ಭಾವಿಸೋಣ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಿತ ಏನು ಬಯಸ್ತಾನ ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತ ಆತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಏನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ನಾಯರೇ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷರೇ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಮನುಷ್ಯ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಉಣ್ತಾನ ಅನ್ನ ಉಣ್ತಾನ ಆ ಬಳಿಕ ನಿಸರ್ಗವನ ಉಣತಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಸರ್ಗವನ ಉಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂತನು ಬಯಸ್ತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಬಯಸ್ತಾನ ಆದರ ಈ ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬೇರೆ ಬಯಕೆನೆ ಬೇರೆ ನಾವೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಬಯಕೆ ಬೇರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯ ಬೈ ಇಚ್ಛಿಸದೇವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದು ಈ ಬಯಕೆ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಬಯಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಅದು ಸಹಜ ಬಯಕೆ ಇದು ಅತಿ ಬಯಕೆ ಈ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ತಂದದೆ ವಿನಃ ಬಯಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ತರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಬಯಸಬಾರ್ದಂತೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಮೈ ಕಾವೇರಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ನಡೆದು ನಡೆದು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರ್ತದ ನೀರಡಿಕೆ ವಿಪರೀತ ಆಗಿರ್ತದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಯಾಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಯಾಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಥ ಅನ್ನದು ಅನ್ನ ಈ ಅನ್ನದ ಬಯಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿಲ್ಲ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸದ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆ ಬಯಕೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನ ಅಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ವಿಪರೀತ ಬಯಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಯಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಯಕೆ ಈ ಬಯಕೆ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಹೇಗೆ ನಮಗದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅತಿ ಬಯಕೆ ಅದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಯಕೆ ಅದ ಹಾಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಯಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಒಳಗ ಅನ್ನದ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೆಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾನ ಹಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಅಂತರಂಗದ ಬಯಕೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನ ಅಂಥ ಬಯಕೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಯಿತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಹಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ಯಾರೋ ಬಂದಾರಪ್ಪ ಒಂದೇನೋ ಅದ ಒಂದೇನೋ ಅದ ಧರ್ಮ ಅಂತದ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತದ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ ಅದ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೇವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೇಳೇವಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳೋದೊಂದು ಬೇರೆನೇ ಇದರ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ದೊರೆತರ ಇದು ತಿಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿತು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಬೇಗ ಬಂದೇವಿ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಯಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ನಡೀತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೇನಾತು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಹಾದ್ರಾತು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬಿಟ್ರಾತು ಅಂತನ್ನೋದು ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲದ ಇಚ್ಛೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೋಸಲ ಬಂದವರು ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಇವ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೇ ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅನುಭವ ಕೇಳಾಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅನುಭವ ಕೇಳಾಕ ಕಲ್ಯಾಣದವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬಂದಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದವ್ರು ಬಂದಾರ ಆಸಾಮ್ದವ್ರು ಬಂದಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವ್ರು ಬಂದಾರ ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣದವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮಸ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನನೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪತನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಇತ್ತು ಬಯಸಿದಂಥ ಜನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಮಾರುಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಸಂಘದೊಳಗಿರಬೇಕಂತ ಬಂದರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹೇಳಿ ಯಾರದಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಬಾಳಬೇಕು ಅದರ ಅನುಭೂತಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಎಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಡ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗದ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರ ಏನಾಕಿರಲ್ಲಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಏನು ಭವ್ಯ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಏನು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರೇಗೈದಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಭೂಪಾಲ ಬಂದ ಗೈ ನನ್ನ ಕಚಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದ ಆಧಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಯಕೆಗೆ ಬಯಕೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು how intense the desire to know the ultimate reality ಏನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಥ ಬಯಕೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಬಯಕೆ ಆ ಬಯಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕದ ಆ ಬಯಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ಮಾರಯ್ಯನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಏನಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸಾಚರಿಸಬೇಕಂತಲ್ಲ ಬಯಕೆಯೇ ಬರುವುದರ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಕಾಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತ ಏನರೇ ಬೇಕಂತಲ್ಲ if my heart is aspiring for it I will get it ಹೃದಯ ಬಯಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರಿಯೋದಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇನ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೆ ಮಾಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಅದ ಭಗವಂತನದೊಂದು ವಸ್ತು ಅದ ಅದು ಅದು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತೆರಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸುಂದರ ವಸ್ತು ಅದು ಅಂಥ ಸುಂದರ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನ ಮ್ಯಾಲ ಕೌದಿ ಹೊಚ್ಕೊಂಡಾನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೌದಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಾನ ಕಿಡಿಕಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾನ್ ಒಳಗ ಆರಾಮ ಮಲಕೊಂಡಾನ ಮಲಗ್ಯಾನ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮಲಗ್ಯಾನ ಒಳಗ ಕಿಡಿಕಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೊರಗೊಬ್ಬ ಬಂದ ಬಾಗಿಲ ಬಡದ ಏಳು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆತು ಏಳು ಅಂದ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗ ನಾ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದ ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳ ಅವಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ತರ್ಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಸಲು ಬಿದ್ದ ಬಳಕ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆವಾಗ ಸಂತಂದ ಬಿಸಿಲ ಐತೋ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳಕದ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲದಾನ ಏಳು ಅಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಶಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಗ್ಯಾನ ಏಳು ಅಂದ ಒಳಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ ನೀನಲ್ಲೋ ಕರೆ ಹೇಳೋದು ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಬೆಳಕ ಅಂದ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ್ರ ನಾ ಎದ್ದ ತೀರ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಕ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗೇನಿ ಸಂತ ಹೇಳ್ದ ಬೆಳಕದನು ಬೆಳಕದ ಅವಾಗ ಒಳಕ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸಂತ ಹೇಳ್ದ ಸಂತ ಹೇಳ್ದ ಕಾಣ್ತದೋ ಕಾಣ್ತದೋ ನೀವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು ಕಾಣ್ತದ ಅಂದ ಮಲಗಿದ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಬರೇ ಮನಸ್ಸ್ಯಾಕೆ ನಾ ಬೇಕಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸದ್ದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದ ಹೇಳು ಅಂದ ಅವ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಸಂತ ಹೇಳ್ದ ನೀನು ತಪಸ್ಸ ಮಾಡಬೇಡ ದಾನ ಕೊಡಬೇಡ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಡೋ just open your eyes Open the doors and the windows. Come out of thy house. You find yourself in the, in the rain of the rays of the sun. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಡೋ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೆರಿ ಕೌದಿ salpa tagi ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕಿಡಿಕಿ ಮುಚ್ಚಾವ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದ ನೋಡು ಒಳಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತದ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಏನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಹವನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಝ್ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ತೆರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಿದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಏಳು ಇದು ಕಥಿ ಅದರಂಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರವತ್ತಾಗ್ಯದ ಐವತ್ತಾಗ್ಯದ ನಲವತ್ತಾಗ್ಯದ ಮೂವತ್ತಾಗ್ಯದ ಎಲ್ಲದ ದೇವರು ಎಲ್ಲದ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡೀತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳೇ ಬೇಕಾಗ್ತವ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತಿರುಗಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕೇನು ಲಕ್ಷೇನು ಕೋಟೇನು ಅದೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಏನು ಕಾಣಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಕೌದಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೌದಿ ಒಳಗಿರುವ ದುರ್ಗಂಧದ ಹವೆ ಅವಿಟ್ಟು ಗ್ವಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡಿತೇವೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಬಂದೇವಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಿಸೋರ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರೇ ಸೇದು ಗೆಳೆಯರ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಕುಡಿಯು ಗೆಳೆಯರ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡು ಗೆಳೆಯರ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದನು ಹೊರಗರೆ ಬಂದೇವೇನು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಜಾತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲ ಪಾಗ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಉಳಿದವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಹೊಂದವರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಧರ್ಮದ ಕವಾಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿಂದೇನೂ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಒಳಗಿಂದೇನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ತದಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಹವೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಕಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಇದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ಬರ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಬರೇ ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜದ ಜ್ಞಾನದ ಕವಾಟ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾವ ಇನ್ನ ತೆರೆದಲ್ಲ ಶತಿಮಾನ ಆದರೂ ಒಳಗೇನದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೇನದ ಹೊರಗೆ ಆನೋ ಭದ್ರಾಹ ಕೃತವಹ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹೇಳ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಹೇಳ್ದ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಿರಣ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಋಷಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ ಮಂದಿಗೆ ಬೇಡ ಮಂದಿ ಕಿರಣ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇವಿ ಏನು ಇದು ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ಕು ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ಕು ಇದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಇದು ಹಿಂದೂ ಓಷನ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ are you in Pacific Ocean ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೈ ಮೀನೇ ನೀನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದೊಳಗದಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಾಗದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೀನು ಹೇಳ್ತದ man they are your own illusions there is neither Hindu ocean nor Pacific Ocean nor Atlantic nor Mediterranean there is only ocean there is only water. ಏನಿಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದು ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನದ ಅಖಂಡವಾದಂಥ ನೀರದ ಅಲ್ಲೇ ನೀರದ ಅಂಥದಿಲ್ಲ ಮೀನ ಮೀನಿಗೆ ಭೇದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದ ಅದಕ್ಕದು ಭೇದಿಲ್ಲ ಇವ ಅದರಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಭೇದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ವಿನ ಅದರಾಗಿಲ್ಲವ ಅದರಾಗೆ ಬಾಳಿ ಅದರಾಗೆ ಬದುಕಿ ಅದರಾಗೆ ದೇಹ ಬಿಡುವಂಥ ಮೀನ ಉಂಡ್ರೂ ಅದೇ ತಿಂದ್ರು ಅದೇ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಡೆದ್ರು ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಅಖಂಡತೆಯ ದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡ ದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದರಾಗ ಬೆರ್ತವ್ರಲ್ಲ ಬೆರ್ಥವ್ರಲ್ಲ ಹಾಗ ಹಾಗ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನಂತವಾದಂಥ ಸಾಗರ ಇದರಾಗೇನು ಹಿಂದೂ ಜ್ಞಾನ ಇದರಾಗೇನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜ್ಞಾನ ಇದರಾಗೇನು ಲಿಂಗಾಯತ ಜ್ಞಾನ ಇದರಾಗೇನು ಬೌದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಇದರಾಗೇನು ಜೈನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ two plus two is equal to four ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ರಿಗೆ ಪಾಶ್ಚ ಪೌರ್ವಾತ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾ ಕಿರೋಲ್ರಾಕ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಭೂಮಂಡಲದಾಗ ಕಿರೋಲ್ರಾಕ ಅಂತರಿಕ್ಷದಾಗ ರ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಅಧಿಕ ಎರಡೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲೇನು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗ ಭಗವಂತ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅದು ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಹರವಿದಂಥ ಈ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮರದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬಂದು ಅಷ್ಟಾಷಷ್ಟಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ತಾನರಿತರೆ ತಾನೇ ದೇವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಲ್ಲ ವಚನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಬರದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಅನ್ನೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋವರೆಗೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊರಟರೋ ಅವರು ಹೃದಯತಃ ಬಯಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು they were aspiring to have the realization of the lasting eternal never bounded reality ಅಂಥ ಅಖಂಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಸಂತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಮೊದ ಮೊದಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೊಳೆದ ಬಳಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರೊಳಗ ಒಬ್ಬರು ಶಾಪಿನ್ ಹಾವರ್ ಆಗಿ ಹೋದರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಶಾಪಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಆತ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಪಿನ್ ಹಾವರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಒಂದು ತೋಟದಾಗ ಕೂತಿದ್ದ ತೋಟ ತೋಟದಾಗ ಕೂತಿದ್ದ ಅದು ಕೂದೋಟ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ತೋಟ ಬಂದಾಗ್ತಿತ್ತು ಈತ ಇನ್ ಹಾವರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಒಂದದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಆತ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಮಗ್ನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೊರಟು ಹೋದರು ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇದ್ದ ಅವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮುದುಕನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಇವನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ ಇವ ಮಗ್ನಾಗಿದ್ದ ಪಾಪ ಅನುಭವಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಎದ್ದು ಬಳಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ ಹತ್ತುವರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ ಇವ ಏಳು ಲಕ್ಷಣನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುದಕ ಇನ್ ಹಾವರ್ ಏಳು ಲಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಗ್ನಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಮಗ್ಗಲ ಕೂತ ಆ ತೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎದ್ದು ಕೇಳ್ದ ತಾವು ಯಾರು ಅಂದ ಶೋಪನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಗ್ನಾಗಿದ್ದ ಆ ಬಳಿಕ ತೋಟದ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅಲಗಾಡಿಸಿದ ಮಾಳಿಯನ್ನು ಅಲಗಾಡಿಸಿದ ಆ ಶಾಪಿನ್ ಅಲಿಗಾಡ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆತ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಹೂ ಅರಿಯು ಅಂದ ಹೂ ಅರಿಯು ಅಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೂ ಅರಿಯು ಅಂದ ಇವಾಗೇನು ಗೊತ್ತು ಯಾರು ತಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದಂತ ಅದು ಮಾತು ಇವ ಹೂ ಅರಿಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವಾಗ ಮೈ ಭಾನ ಹಾರ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪಿನ್ಗೆ ಅವ ಹೇಳ್ದ I am in search of it I have been searching for an answer to this question for the last 30 years. Probably you may be knowing it. Lest how could have asked such a beautiful question, Wonderful question unanswerable question ಅಂದ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗಾತ ಅವನಿಗೆ ಮಾಳಿಯೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿ ಅಂದ ಬಳಕ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ ಹೇಳು ನಾ ಯಾರು ಹೇಳದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಶಾಪ್ ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅದು ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಹೂ ಅರಿಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾವು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ನಿಮಗೆ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ದೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ತಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ತಾವು ಯಾವ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಂತಾನ ಶಾಪಿನ್ ಹಾವರ್ ಅವ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವ ತೋಟಗಾರ ಗಾಬರಿ ಆದ ಎಂಥ ಎಂಥದಪ್ಪ ಇದ ಅಂದ ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಗೆಳೆಯನೇ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾ ಯಾರು ಅಂದ ಅವಾಗ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತೋಟಗಾರ ಹೇಳ್ದ ನಿನಗೆ ನೀ ಯಾರತ್ತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ ನೀ ಯಾರತ್ತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾ ನಿನಗೆ ನೀ ಯಾರತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ ಅವ ಏನಂದ ಶಾಪಿನ ಅದು ಹೋಗ್ಲು ನೀ ಯಾರದಿ ನೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಯಾರ ಯಾರದಿ ಹೇಳು ಅಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಾಗ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತೋಟಗಾರ ಅಂದ ನಾ ಯಾರದಿನಿ ನಾ ಯಾರದಿನಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೇನೆ ನಿಂತಿನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಾ ಯಾರು ಅಂದ ಹೌದು ಹೌದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬ್ಯಾರೆ ಇದು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇನೋ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತೀನಿ ನನಗೆ ಸಮಯದ ಭಾವ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹತ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಉಂಟಾಗ್ಯದ ಬಯಕೆ I am aspiring to know the truth from the very bottom of my ಹಾ ಇಡೀ ದೇಹ ಬಯಸ್ತದ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಯಸ್ತದ ಇಷ್ಟು ಬಯಕೆ ನನಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ಶಾಪನ್ ಇನ್ನು ಅಂಥ ಬಯಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಬಯಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಲಾರದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಶಾಪನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಮಗ್ನತ ಏನು ಮಗ್ನತ ಹಂಗೆ ಅದು ದಾರ್ಶನಿಕರವರು ಅವರು ಸಂಶೋಧಕರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಂಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವ ಅಂತಾನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಯಾರು ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ತಾನು ತಾನೇ ದೇವರು ಅದು ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೇ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ ಅದು ಏನು ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಾನು ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಅದೇ ದೇವರನ್ನೋದು ಅದೇ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಸಿ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲದು ಇದು ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತಾವುದ್ರೆ ದೇವರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ದೇವರು ದೇವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮಜಾ ಅದ ಅದು ಮಾತು ಬಹಳ ಮಜಾ ಅದ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇವಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಇದು ದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮರದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಲೋಹ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತಾವುದರ ಅದೇ ಲೋಹ ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತೇನು ದೇವರು ಇವು ಯಾವೂ ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಕತ್ಯದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಇದು ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವವರೆಗೆ ಮಣ್ಣ ಇದು ದೇವರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದು ಮರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವವರೆಗೆ ಇದು ದೇವರಲ್ಲ ಪಂಚ ಲೋಹ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವವರೆಗೆ ಇದು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಈ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಾಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡ್ತಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹೇಳಾನ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲೊಳಗ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಲು ದೇವರ ದೇವರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಲೊಳಗ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಳ ಮಜಾ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗದೆ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ಕಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ನಿನಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರೋವರೆಗೆ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತೇನಿರ್ತದ ಅದು ಶಿವರೂಪರ ಇರ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪರೇ ಇರ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪರೇ ಇರ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಈ ರೂಪದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ ದೇವರಂತಂದೇವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಬರೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ ದೇವರಂತ ಭಾವ ಬರ್ತತ್ವ ಹಂಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ದೇವಿ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲ ತೋರಿದಂಥ ಆಕೃತಿ ನೋಡಿ ಇದು ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ದೇವಿ ಬಸವಣ್ಣಂದ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹತ್ತೇವಿ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ನಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ನಾ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತದಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದು ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲನ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾ ನೋಡು ನೋಡಾವನೆ ವಿನಃ ನೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ the seer can not be the seen ನೋಡಾವ ಏನು ನೋಡ್ತಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಒಂದು ನೋಡುವ ವಸ್ತು ಒಂದು ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದೇಹ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋರ್ ನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಬೇಕಾದ ದೇಹ ನಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಕೈ ನಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೂತ್ರ ಶುರುವಾತಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಸಿಗೋತ್ ಸರ್ಸಿಗೋತ್ ಸರ್ಸಿಗೋತ್ ಸರ್ಸ್ಗೋತು ಆದರೆ ಏನೇನೂ ಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲಾರದಾದಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ನೋಡ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾ ತಿಳಿದಡೆ ತಾನೇ ದೇವನೋಡ ಏನ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡು ಇದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ನೋಡು ಏನ್ ನೋಡಕ್ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೊದಲ ದೇಹ ನೋಡ್ದ ಆಕಾರ ನೋಡ್ದ ಆಕಾರ ದೇವ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಏನುಳಿತು ಕಲ್ಲುಳಿತು ಕಲ್ಲಿನ ಆಕೃತಿ ನೋಡ್ದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಏನುಳಿತು ಏನುಳಿತು ಏನುಳಿತು ಏನೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರು ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲೇನು ಉಳ್ದದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಏನಾರ ಉಳಿತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತದ ಅದು ದೇವರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ಮರ ದೇವರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲೋಕದಾಗ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ ಆ ಕಡೆ ಆಡ್ತಾರ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರ ಏನ್ ಆಡ್ತಾರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ